de cannabis gris Ya no sé ni si me sube ni si voy a querer seguir Pues nada detiene el tiempo y menos sirve de Ando perdida mis adentros y no quiero salir Llevo muchos días así, quizás son años ya Pues yo no entiendo el tiempo, pero estoy en paz Este mundo está tan loco que ya no me creo nada Yo agradezco el aire que respiro, los demás me da igual ya La gente sigue esperando a gobierno. Así en España en los pueblos. Importa la mascarilla, pero todo el mundo apretado en el metro. Solo abren grandes negocios, el pequeño ha muerto. Locos perdidos con el entierro. Mucha represión y siguen los enfermos. Yo nunca voté, yo solo escribo en el cuaderno. No pierdo mi vida en enredarme en un juego macabro. hermano cuando es tóxico Este tiempo no es para estar expuesto sino próximo A nosotros mismos, a lo que no hace daño Y no, no es para joderse sino para curarlo Sigue esperando, ¿a que sigue esperando? Nada se va a solucionar porque te estés quejando Dale amor a lo que quieres si no estás tardando En ser lo que eres, no lo que te están contando No sirve de nada esperar a que hagas de fuera Cuando te consume hay sentas estando a la espera Échale dos huevos, mira, haz lo que tú puedas Dios retrasa, con amor todo te llega. Si no sabes cómo, al menos salte de tu esfera. No hay poder de cambio estando sola y siendo fiera. Búscate la paz como si nada importara, solo el aire que respira y lo real en lo que haga.